নমস্কাৰ দৰ্শক সকল লিবাৰঅফিছ ড্ৰত সাধাৰণ সম্পাদনা আৰু ছপাৰ কাৰ্যাৱলীৰ ওপৰৰ এই স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আপুনি শিকিব ড্ৰ পাতৰ বাবে মাৰ্জিন নিৰ্দিষ্ট কৰা পাতৰ নম্বৰ তাৰিখ আৰু সময় যোগ কৰা আনডু আৰু ৰিডু কৰা এই পাতৰ পুনৰ নামকৰণ আৰু এটি পৃষ্ঠা ছপা কৰা ইয়াত আপুনি উবুণ্টু লিনাক্স সংস্কৰণ 10.04 আৰু লিবাৰঅফিছ সংকলন সংস্কৰণ 3.3.4 ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৱাটাৰ চাইকেল ফাইলটো খোলক আৰু পৃষ্ঠাত থকা ওয়াটাৰ সাইকেল ছবিটো নিৰ্বাচন কৰক এই আকাৰৰ বাবে পৃষ্ঠা মাৰ্জিন সেট কৰক পৃষ্ঠা মাৰ্জিন কিয় প্ৰয়োজনীয় এটি পাতত পৃষ্ঠা মাৰ্জিনে স্পেস নিৰ্ধাৰণ কৰে যত কোনো বস্তু স্থাপন কৰিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ অংকনটোক ছপাবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আৰু ইয়াক ফাইল কৰি থোৱা মাৰ্জিনে নিশ্চিত কৰে যে চাইডত পৰ্যাপ্ত স্থান থাকে যাতে যেতিয়া আমি ছবিটি প্ৰিন্ট কৰো তাৰ কোনো এটি অংশ লুকাই বা কটা নাযায় যায় পৃষ্ঠা মাৰ্জিন নিৰ্দিষ্ট কৰা যাওক আৰু তাৰ পিছত ওয়াটাৰ সাইকেল প্ৰিন্ট কৰক ধৰক যে এই ছবিটো প্ৰিন্ট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কাগজৰ আকাৰ প্ৰমাণ মাপৰ নহয় এইটোৰ উচ্চতা 20 সেমিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 20 সেমিমিটাৰ হয় ইয়াক বটম মাৰ্জিন 1.5 সেমিমিটাৰ প্ৰয়োজন হয় এই পৰিমাপ নিৰ্দিষ্ট কৰিবলৈ প্ৰধান মেনুৰ পৰা ফৰমেট নিৰ্বাচন কৰক আৰু পেজ ক্লিক কৰক পৃষ্ঠা সেটআপ ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হৈছে পেজ টেপটি নিৰ্বাচন কৰক প্ৰস্থ ক্ষেত্ৰত 20 আৰু উচ্চতা ক্ষেত্ৰত 20 লিখক মাৰ্জিনৰ অধীনত বটম ক্ষেত্ৰত 1.5 লিখক সোঁফালৰ লৈ আপুনি ড্ৰ পাতৰ এটি পূৰ্বৰূপ দেখিব পাৰে এই পূৰ্বৰূপে ড্ৰ পাতৰ পৰিবৰ্তনবোৰক দেখুৱায় ওকেত ক্লিক কৰক অঙ্কনটো দেখাত কেনে লাগিছে এইটোৱে পৃষ্ঠাৰ পৰা স্পিলছ মানে উলাই আহিছে ইয়াৰ মানে এইটো যে এই ছবিটোৰ এটি অংশ ছপাৰ সময়ত হেৰাই যাব আপুনি অৱশ্যে নিশ্চিত কৰিব যে ছবিটো সদায় মাৰ্জিনৰ ভিতৰত থাকে আপুনি যেতিয়া কোনো অঙ্কন কৰে তাৰ কোনো অংশ মাৰ্জিনৰ বাহিৰত যাব নোৱাৰে সেয়ে আপুনি ছবি অঁকা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে পাতৰ মাৰ্জিন নিৰ্দিষ্ট কৰা ভাল অভ্যাস আকৌ প্ৰধান মেনুৰ পৰা ফৰমেট নিৰ্বাচন কৰক আৰু পেজত ক্লিক কৰক পেজ সেটআপ ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হৈছে পেজ টেবত ক্লিক কৰক ফৰমেট ড্ৰপ ডাউন তালিকাত ক্লিক কৰক আৰু নিৰ্বাচন কৰক A4 এইটো হল মূল মাৰ্জিন যি আমি নিৰ্দিষ্ট কৰিছিলো অকেট ক্লিক কৰক অঙ্কনটো মাৰ্জিনত ৰাখিছে আপুনি ড্ৰপ পৃষ্ঠাৰ পৰা পৃষ্ঠা সেটআপ ডায়লগ বক্সলৈ যাব পাৰে পৃষ্ঠাত সু ক্লিক কৰি আৰু কনটেক্সট মেনু ব্যৱহাৰ কৰি কেনসেলত ক্লিক কৰি আৰু ডায়লগ বক্সৰ পৰা ওলাই যাওক এতিয়া পৃষ্ঠা সংখ্যা তাৰিখ সময় আৰু লেখকৰ নাম ভৰোৱা যাওক ৱাটাৰ চাইকেল ছবিটোৰ সৈতে পাঠ নিৰ্বাচন কৰো আৰু পৃষ্ঠাৰ নম্বৰ যোগ কৰো প্ৰধান মেনুলৈ যাওক ইনচাৰ্ট নিৰ্বাচন কৰক আৰু ক্লিক কৰক ফিল্ডছ ক্ষেত্ৰবোৰ তালিকা প্ৰদৰ্শিত হৈছে ফিল্ডত মান থাকে যি ড্ৰ দ্বাৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাবে উৎপন্ন হয় আমি মাত্ৰ এটা ফিল্ড আৰু ড্ৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা মানক ভৰাব লাগিব পেজ নম্বৰত ক্লিক কৰো ড্ৰ পৃষ্ঠাত একৰ সৈতে একোটা টেক্সট বক্স যুক্ত হৈছে এই টেক্সট বক্সৰ আকাৰক খাপ খোৱাক আৰু ইয়াক অলপ সৰু কৰা যাওক এতিয়া বক্সটোক টানি আনো আৰু পৃষ্ঠাৰ তলৰ সুকোণত ইয়াক ৰাখক নম্বৰ বক্সক ভালভাৱে নিবলৈ নম্বৰ বক্স নিৰ্বাচন কৰক আৰু Shift কী টিপক এতিয়া ইয়াক তললৈ নিয়ক চাওক যদি পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো এই ড্ৰ ফাইলৰ দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত আছে ইয়াত পৃষ্ঠা নম্বৰ নাই আমি য'ত ফিলটো ভৰাইছো পৃষ্ঠা নম্বৰ মাত্ৰ সেই পাততে আছে এতিয়া শিকা যাওক কিভাবে পৃষ্ঠা সংখ্যাৰ ফৰম্যাট পৰিবৰ্তন কৰা যায় প্ৰধান মেনুৰ পৰা ফৰম্যাট নিৰ্বাচন কৰক আৰু ক্লিক কৰক page page setup dialog box প্ৰদৰ্শিত হৈছে পেজ ট্যাবত ক্লিক কৰক লেআউট সেটিংসৰ অধীনত নিৰ্বাচন কৰক ফৰম্যাট ড্ৰপ ডাউন তালিকাৰ পৰা এবিসি নিৰ্বাচন কৰক ওকেট ক্লিক কৰক পাতৰ সংখ্যা 1 2 3 পৰা ABC লৈ পৰিবৰ্তিত হৈছে একেভাবে আপুনি এইটুক যিকোনো এটা ফৰমেটলৈ পৰিবৰ্তন কৰিব পাৰে এতিয়া শিকা যাও কিভাবে তাৰিখ আৰু সময়ৰ ক্ষেত্ৰ ভৰুৱা যায় আপুনি আপোনাৰ ড্ৰপ ইষ্ঠাত তাৰিখ আৰু সময়ৰ ষ্টেম্পু যোগ কৰিব পাৰে ইনসাৰ্ট আৰু ফিলছত ক্লিক কৰি আপুনি হেয়া কৰিব পাৰে এটা হল ডেট ফিক্সড আৰু টাইম ফিক্সড অন্যটি হল ডেট ভেৰিয়েবল আৰু টাইম ভেৰিয়েবল ডেট ফিক্সড আৰু টাইম ফিক্সড বিকল্পয়ে বৰ্তমান ডেট আৰু টাইম যোগ কৰে এই তাৰিখ আৰু সময়ৰ মান পৰিৱৰ্তন নহয় অন্যফালে ডেট ভেৰিয়েবল আৰু টাইম ভেৰিয়েবল বিকল্পয়ে আপুনি যেতিয়াই ফাইলটো খুলিব ই নিজেই পৰিৱৰ্তন হয় ইয়াত টাইম ভেৰিয়েবল যোগ কৰো এতিয়া বক্সটো টানি লৈ পৃষ্ঠাৰ তলৰ সুকোণত পাতৰ নম্বৰৰ ওপৰত ৰাখক যেতিয়াই আপুনি ড্ৰ পৃষ্ঠাটি খুলিব তেতিয়াই ভৰাই থোৱা সময়টো বৰ্তমানৰ সময়লৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব এতিয়া সেই লেখকৰ নাম যোগ কৰা যাওক যিয়ে এই ফাইলটি তৈয়াৰ কৰিছে ইয়াত টিচাৰ এ বি হিচাপে আমি লেখকৰ নাম এক পৃষ্ঠাত লিখো সেই প্ৰথম পাতলৈ যাওঁ প্ৰধান মেনুলৈ যাওক নিৰ্বাচন কৰক টুলছ আৰু ক্লিক কৰক অপশ্যনছ Options dialog box প্ৰদৰ্শিত হৈছে Options dialog boxত LibreOfficeত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ক্লিক কৰক User Data Dialog boxৰ সোঁফালে আপুনি User Data Information মানে ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংক্ৰান্ত তথ্য লিখিব পাৰে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিৱৰণ লিখিব পাৰে First Last Name বা Initialsত যথাক্ৰমে লিখক Teacher A আৰু B OKত ক্লিক কৰক প্ৰধান মেনুৰ পৰা এতিয়া ইনচাৰ্ট ক্লিক কৰক ফিল্ডস নিৰ্বাচন কৰক আৰু অথৰ ক্লিক কৰক টিচাৰ এবি নামটি টেক্সট বক্সত ভৰোৱা হৈছে এই বক্সটোক টানি আনি ড্ৰ পৃষ্ঠাৰ তলৰ সুকুনত ৰাখক এতিয়া আপুনি যদি আমি ড্ৰ পাতত ভৰুৱা ক্ষেত্ৰবোৰক মুচিব বিচাৰে তেনেহলে কি কৰিব মাত্ৰ সেই টেক্সট বক্সটি নিৰ্বাচন কৰক আৰু ডিলিট কি টিপক এতিয়া লেখকৰ নাম ক্ষেত্ৰটো ডিলিট কৰা যাওক আৰু যদি আপুনি এই ক্ৰিয়াটো আনডু কৰিব বিচাৰে তেনেহলে কি কৰিব আপুনি কন্ট্ৰল আৰু Z এই কি দুটা একেলগে টিপি যিকোনো ক্ৰিয়া আনডু কৰিব পাৰে শেষত যি কামটো দেখুৱা হৈছিল অৰ্থাৎ অথৰ ফিল্ডক ডিলিট কৰাটো অসম্পূৰ্ণ হল ক্ষেত্ৰটি আকৌ এবাৰ দেখা গৈছে আমি প্ৰধান মেনুৰ পৰা আনডু আৰু ৰিডু কৰিব পাৰো প্ৰধান মেনুৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰক এডিট আৰু ক্লিক কৰক ৰিডু লেখকৰ নাম আৰু দেখা নাযায় কন্ট্ৰোল আৰু জেড কি একেলগে টিপি আৰু আমি বনাই থোৱা ফিল্ড ইনসাৰশনস ইয়াক আনডু কৰো আপুনি ৰিডু আৰু আনডু কমাণ্ডৰ বাবে বোৰ্ডৰ পৰা শৰ্টকাট কিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এটি কাম আনডু কৰাৰ বাবে কন্ট্ৰোল আৰু জেড কি একেলগে টিপক এটি কাম ৰিডু কৰাৰ বাবে কন্ট্ৰোল আৰু ওয়াই কি একেলগে টিপক এই টিউটোৰিয়েলটি ৰখাওক আৰু এই কাৰ্য কৰক লেখকৰ নাম পৰিবৰ্তন কৰক আৰু সংৰক্ষণ কৰক এতিয়া পৃষ্ঠাটোলৈ আৰু দুটি এৰো যোগ কৰক দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত পৃষ্ঠা নম্বৰ আৰু তাৰিখ যোগ কৰক এতিয়া শেষৰ পাঁচটি কৰ্ম আন্ডু আৰু ৰিডু কৰক পৰীক্ষা কৰি চাওক যদি আন্ডু আৰু ৰিডু বিকল্পে সমস্ত কৰ্মক আন্ডু কৰিছে বা কিছু কামক আন্ডু কৰিব পৰা নাই এই পৃষ্ঠাৰ নাম ৱাটাৰ slide দিও পেজেছৰ অংশত থকা স্লাইড নিৰ্বাচন কৰক আৰু হু ক্লিক কৰক আৰু নিৰ্বাচন কৰক rename page rename slide dialog বক্সটি দেখা গৈছে নামৰ ক্ষেত্ৰত নাম হিচাপে লিখক ৱাটাৰ সাইকেল ক্লিক কৰক এতিয়া এই পাতৰ ওপৰত কাৰ্সৰটি আনক আপুনি ইয়াত প্ৰদৰ্শিত হোৱা ৱাটাৰ সাইকেল স্লাইড নামটো দেখিছে নেকি পাতটি সম্পৰ্কীয় নাম এটা দিয়া ভাল অভ্যাস হয় এতিয়া প্ৰিন্টিং অপশনটো সেট কৰে আৰু ওয়াটাৰ সাইকেল ছবিটো প্ৰিন্ট কৰে মেইন মেনুত ফাইল ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত প্ৰিন্ট প্ৰিন্ট ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হয় জেনেৰেল আৰু অপচনছ টেবৰ অধীনত থকা সেটিংৰ বিষয়ে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি লিবাৰঅফিচ ৰাইটাৰ সিৰিজত ভিউইং এণ্ড প্ৰিন্টিং ডকুমেণ্টছ টিউটৰিয়েলক চাওক বাওঁফালে আপুনি পৃষ্ঠাৰ প্ৰিভিউ এলাকা দেখিব প্ৰিণ্ট ডায়লগ বক্সৰ সোঁফালে চাৰিটা ট্যাব আছে general LibreOffice draw page layout বিকল্প লিবাৰঅফিছ ড্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট বিকল্পবোৰ লক্ষ্য কৰক লিবাৰঅফিছ ড্ৰ ট্যাবত ক্লিক কৰক পৃষ্ঠাৰ নাম আৰু তাৰিখ আৰু সময় বক্স দুটিত টিক দিয়ক এইটোৱে ছবিৰ সৈতে এই পৃষ্ঠাৰ নাম তাৰিখ আৰু সময় প্ৰিণ্ট কৰিব ছবি প্ৰিণ্ট কৰিবৰ বাবে অৰিজিনেল কালৰ্ছ আৰু ফিট টু প্ৰিণ্টেবল পেজ নিৰ্বাচন কৰক আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা ৱাটাৰ ছবিটি ছপাবৰ বাবে ক্লিক কৰক প্ৰিণ্ট আপুনি যদি আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰক সঠিকভাৱে কনফিগাৰ কৰি থৈছে তেনেহলে আপোনাৰ ছবিটো এতিয়া ছপা আৰম্ভ কৰা উচিত এইখিনিতে লিবাৰ অফিচ ড্ৰৰ এই টিউটৰিয়েলটি সমাপ্ত হ'ল এই টিউটৰিয়েলত আপুনি শিকিব কিভাৱে ড্ৰপ পৃষ্ঠাৰ বাবে মাৰ্জিন নিৰ্দিষ্ট কৰা আৰু কিভাৱে পাতৰ সংখ্যা তাৰিখ আৰু সময় যোগ কৰা যায় আনটো আৰু ৰিডু কৰা এটি পৃষ্ঠাৰ পুনৰ নামকৰণ এটি পৃষ্ঠা ছপা ইয়াতে আপোনাৰ বাবে এটি অনুশীলনী আছে আৰু দুটি পৃষ্ঠা যোগ কৰক প্ৰতিটো পৃষ্ঠাৰ বাবে বিভিন্ন মাৰ্জিন নিৰ্দিষ্ট কৰক আৰু লেভেল আৰু আপুনি আগৰ টিউটৰিয়েলত তৈয়াৰ কৰা আমন্ত্ৰণ পত্ৰটি প্ৰিন্ট কৰক এই পৃষ্ঠাবোৰৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত page count field bharauk aru sauk ki hoy. E linkot upolobdha video ti sauk. Yate spoken tutorial projector harang ho ase. Jodi apunar bandwidth bhal na hoy, tene hole yak download koryu sabo pare. Spoken tutorial projector doltiye spoken tutorial hohaere kormohala adi onustito kore. Eti online porikat utino wa hokolot proman potro prodan kore. অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি দা ৰেট হাইফেন টিউটৰিয়েল contact@spoken-tutorial.org এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য হাইফেন টিউটৰিয়েল ডট spoken-tutorial.org/animationcity-intro এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব আই আই আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধী এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ